Para poner en práctica los contenidos que se desarrollan en las unidades didácticas de cada asignatura, el docente puede plantear diversas actividades. La tarea es una actividad relacionada con los contenidos presentados en la unidad didáctica. Para su entrega, podrás adjuntar diferentes formatos, o bien texto en línea, ya que en la misma tarea tendrás un editor de texto, con el cual podrás escribir directamente la respuesta. Cuestionario es una actividad que te ayudará a afianzar y repasar los contenidos abordados en la unidad didáctica. Foro de debate. Pretende fomentar la comunicación y la participación en el aula. El docente planteará una discusión relacionada con la temática de la unidad didáctica para generar debate en el aula. Podrás aportar tus reflexiones y opiniones sobre el tema planteado y compartirlas con tus compañeros. Glosario Permite crear y mantener una lista de definiciones, de forma similar a un diccionario, de tal forma que se organizan y optimizan los recursos y la información. La wiki te permitirá crear documentos web que podrán ser de carácter individual o colaborativo, en los que todos podrán editar.